good morning anche se dire ormai buon pomeriggio perché qui sono eh, mezzogiorno e 10 mister master maestro o oh, semplicemente oh semplicemente David Lynch it's February 6 2022 It's uh, Sunday. It enables um, middle morning, la via di mezzo. Uh, mm, very still right now. Uh, eh, 60 and a half Fahrenheit, 16 Celsius. And this means that uh, per me non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda, come in questi giorni, in questo periodo, infatti sembra più un clima primaverile, anche se come sempre eh, invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo come ripeto sempre perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo freddo che ovviamente le altre persone sicuramente avvertono di più rispetto a me per quanto riguarda il video sui pensieri eh, come sempre faccio separato da questo nel caso interessa quindi occhio anyway as it just see from the window e forse anche da quest'altra inquadratura Uh, I think that uh, this afternoon we are going to be enjoying um, mm, beautiful skies and uh, great sunshine, but uh, Not Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine, perché vedo comunque delle... Non, è, non è nuvoloso, completamente, insomma oscuro. Bene così. Uh, ehm, said that is so from the mythical window with the colored curtain. Bella comunque, non sublime, ma comunque bella oggi. And it's uh, Green Roller Shooter. And ehm, finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, a great day, him, all the people Vol of the Challenger Riporsi, un saluto veramente a tutti uh, insomma spero che il canale continui ad aumentare con i numeri piano piano io ci metto sempre una, un impegno direi totale, una costanza, una dedizione direi totali uh, So again I greet the him, all these people, and everyone too. Poi lo sapete, non dico le cose con enfasi in questi casi perché uh, le dico solamente quando ci sono veramente those beautiful blue skies in Golden Sunshine perché solo in quei casi mi sembra veramente il caso di dirlo. Non so se comunque con questa visione diciamo siete d'accordo. a great day!